Hi. Uh, this video nga pala is all about uh, pagpunta ng pamilya namin sa cemetery at pagdalaw sa mga mahal namin sa yun yung lola, lola lola namin, si nanay at si tatay. Yun ang tawag namin. Si tatay Roger at si nanay Linda. Ngayon matras na ako. Higit lang, doon muna. bulaklak? Bumili sila ng bulaklak? Kasama nga pala natin si Alvin Joshua. Dumating na po tayo sa Heritage Park at nagbabaan na sila. Tara na. Baba na po tayo, tas na yung araw. tengong susi. Punta na tayo sa kanila. Sama ko si Tita Bibot, si Mama, si Alvin, si Kujanjan. Tabless ako dito. Kasi pag dumating mo yung ano, okay. Mano po, Nay, Tay. Yeah. Fernan. Ganyan nga pala. Video. Hindi na, nagpakaganyan. Baka makita ko sa YouTube. <laughs> Nakabakasyon siya Kuya Jan galing sa Dubai. Babalik din siya. Siguro mga 2 months na pa dito kayo. Okay. 25 days. 25 days ang daw pala. Puntahan natin yung kapatid natin na, na famous. Medyo ano siya, Kasi, kasi. interested-interested. but Bili muna kami ni Kuya Jan ng donut ni Nanay. Tapos muna kami ni Kuya Jan. Mr. Donut na lang. Bye. Nakauwi na pala kami, hindi na namin kinlose doon sa sementeryo kasi masyado nang madilim. Yun lang, uh, lagi niyong tatandaan na Importante yung mga mahalan sa buhay kahit wala na sila. Lagi ating dalawin. Bye!